शुरू स्टार्ट रेडी मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्फ सी गिर गई काम ही कर गया आग ऐसी लगाई मजा आ गया जाम में घोल कर हुसन की मस्तिया चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया ओके okay?